Lle neis. Dewis da. Wrth gwrs. <laughs> Diolch. Diolch. Mae'n dda dy weld i. A ti. Mae'n neis do mas o'r tŷ. Sorry. Haia. Do, ddys i mewn yn iawn. Newydd gyrraedd. Diolch am y lift. Siaradau at i wedyn. Sut mae'r un bach? Os nag o ti moyn cysgu, mae'n gret. Dwi wedi blin yn lan drwy'r amser. Sori. Dyma fe'n checo lan o'r nai. Ta beth, cari ymlaen. Fe allai ti drai o bant. Sut mae dy boi di? Beth yn edrych rôl Alice? Mm. Dwi ddim yn gwybod pryd yn ôl. O'n i'n siarad. Na, nid y dyn fel wedes i. Dim ond Bethan. Dim ond cael gair dy hi. Rododd e'r ffôn lawr. I neiliad. i. Dim ond Bethan. Na... Iawn. Dwi adre. Mae'n flin dy fi. Mi'n gorfod mynd. Na ti ddim. Ffonio di wedyn. Cathy,